السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عندنا في القناة مرحبا بكم البنات مرحبا بكم ألف ألف مرحبا اليوم إن شاء الله نشارك معكم بانكيك مالحين صغير غندير مي صغيرين أنا غنوري لكم فاش غنديرهم صغيرين إن شاء الله ندور المقادير عندي هنايا ثلاثة البيضات راه كبارين البنات هاكو ثلاثة البيضات عندي هنايا ثلاثة ديال الطحين جوج خمارات كاس ديال الحليب واحد كاس لاروب ديال الزيت البلديه وزيت الروميه مخلطين عندي هنايا عبر واحد خمسة المعالق ديال الفرماج حمر خمسة المعالق كبار ديال الفرماج حمر ثلاثة الفرماج ثلاثة الفرماجات هاك مربعين آه مثلتين واحد فلفله كبيره مشويه حمراء وفلفله كبيره مشويه خضراء ضروري تشويهم البنات يجي في مذاق زوين عندي هنايا واحد الطون هنا غنزيد ليفه صغيره ديال الكاشير انا درت الكاشير هكا اللي بالمعدنوس نتوما ديروا باش ما بغيتو عندي هنايا معلقه ديال سنيده على حسب اللون والهريسه والملحه عندي هنايا ثومه بودره عندي نص معلقه ديال الثومه بودره ومعلقه ديال الفلفله الحمراء مدخنه اللي ما عندوش فلفله حمراء مدخنه يدير نديرها العاديه عندي هنايا العطريه المكسيكيه وعندي هنايا ربع المعلقه ديال الابزار نبداو ان شاء الله في الكاس ديال غندير فيه الحليب غندير البيض اه خلينا مازال لينا نديرو العطريه العدسه اللي خاب على الدراري ما يديرهاش كلها ما يديرش بزاف ما يكثرش حيت اصلا العطريه المكسيكيه تتكون حاره ندير شويه ديال الملحه الملحه غنملحو غنديرهم مالحين نديرو الزيت كما بنات زيت البلدي وزيت الروميه بجوج مخلطين ها هنا فرماج صافي وغادي نطحنو وعاد نكملو المقادير الاخرين وطحناه غادي ناخذو هنايا طحنا عندنا مغربل بسم الله يلا أيوة، كملات حطيتي زيت من الخليط انا بنات عبرتو بكاس العنبه هاد الكاس العنبه عامر عمرته مزيان ودرت فيه تقريبا حتى لهنايا كاس لارو حتى لهنا بقات بقات على جوج كيسان عيط واحد شويه صافي هذا هو القياس ديالو من دابا غنديرو نديرو هادشي نديرو الفرماج كتجي غني كتجي لذيذه البنات غير جربوها يبغي يديرها حتى في مول كبير يديرها كنشر هاد غنصفيه من الزيت نقص منه شويه الميدان ديالو مشتشاش اللي بغا يضيف حتى جوج ديال جوج حكاك ديال الطون يديرهم راه كيجيو لذاذ كيجي غير غزال فيها خلطوهم خاصكم عي الريحه اللي طالعه منها شحال زويونه صافي انا غادي نمشي نجيب انا فاش غادي ندير ديال البانكيك هما البنات ديال البانكيك اللي قلت لكم اللي غندير فيهم انا جبتهم هنا هكا بالالوان نتوما ديرهم باش ما بغيتو انا بغيت كل بلاطو ندير فيها لون في شكل غادي نحلهم انا عندي 40 حبه هنايا لكن انت الكبار اللي بغيتو ديرو حتى الكبار ديروهم لكن هكا تيجيو زوينين صافي انا نكملهم هنايا نحطو نديرو فيهم نعمروهم غنعمرهم ونديرهم في الثلاجه ما غاديش نطيبهم دابا غنديرهم في الثلاجه ونخليهم حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نطيبهم بغيتو نتوما طيبوهم هذيك الساعه ديرهم في الثلاجه واحد واحد نص ساعه وطيبوهم نكملهم كلهم ما نعمرهم نستنى نزيدو بشي معلقه بشويه باش متغش لينا فيهم الخميره بديت متعمرهمش عاوتاني تن تن هكا تن الفوق نعمرهم نعمرهمش كاع تن الفوق والاحسن البنات تكون العجينه تكون قاصحه ما تكونش يعني ما تكونش جزريه ولا شي حاجه ما تكونش مطلوق تجيكم بحال هكا نتوما تلزتو الطحين وما جاتكمش بحال هكا زيدو ثاني شويه حتى تولي لكم بحال هكا حيت على حساب البيض على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب آه، سميتو على حساب القوام اللي درتو فيها انا نعمرهم هكا معاهم نكملهم هما صافي عمرتهم غنديرهم في الثلاجه ونخليهم حتى الصباح نطيب